Vraćamo se lovu Predator. Večeras specijal. Fox Pro abilice. Naših sponzora. Evo da čujete za početak zvuk. Ovo ovaj je jedan. Ovo ovaj je drugi meni pogotovo zanimljiv pošto ima raznih varijacija. продаємо как чи нас послужить уживати. Да, зато не și cacao cu kengur. Женька, муж. Это где мужик? Сетия 260. Pa. Dobar. <laughs> Kako radi ovaj mali Fox, znači ne mogu da verujem. Vabilica koja je zadužena za večerašnji lov. S tim mali ukaš. Fox Pro. Novi sponsor Vada Srbije. Idemo. Viš Pa da. Koliko je, koliko to lagan dobar zvuk. Idemo, Matoj. je. Aj, joj, Mile. Nemoj da snimaš s ovog ugla. I ne snima. Da je zubala, raspala se. Baba, baba. A da baba dođe ovako na vabilicu? Eto, to, je samo zbog fokusa. Čekaj, koja je sad bolja, ova ili ova? ja mislim da je ova. Ne, ne, ali bila je 360, onda je bilo ovo neki je krenula. Onda pun trak I do 100 nešto. Ne, do nešto. onda je ušlo kukuruz. Onda je bio kratak zoo on. I onda je bilo pun gas. Pun gas. A nije te da stane? u vred, dok nisi upalio svetlo. U kad si upalio svetlo, onda je već bilo kasno. ovdje, ovako neko visoka trava. Evo kru. A? Jeste. Znam da je visoka trava, ja gledam i ovdje, ne stoji trava. Znam da vičeš da je lisica gotova? Oooo. Kapi krvi nema, a vidite šta je mesa. Ja bih po termalu rekao da je prednja desnu nogu odbio. Vidite ima što veliku tablu kukuruza, tako da šanse su male da najedemo. pa idemo dalje. szalę prochowa czerwona. uška. Idemo po njega pa pićemo dalje. Ovo je samo zanima koliko je to meteri. Ali rekao bi... To je jedno sport. Jedno sport Vrat, svaka čast, grofa, vidio si idealno, gledaj. predivno. Da, ovo je u pune snazi četvrta godina, aha. Jel mužjak? Da, što je? A prelep mužjak. Pa, ne znam nikakve. Tesniki. Može batu pogledati.